Det var en meget længere flyvetur. Det var på det originale, eller det medfølgende batteri fra Syma selv. Det var virkelig godt. Jeg har taget en video af det. Jeg kan skrive tiden på skærmen her, men altså den video, jeg lige har taget, den var 10 minutter. Så var der selvfølgelig også lige noget start og landing. Det var en god flyvetid. Batteriet er varmt. Jeg havde den da i, øh, i sportsmode. Det blæser lidt, som I måske også kan høre på lyden. Eller sportsmode, den hurtige, der hvor den reagerer lidt mere øh, hissigt, der, er den, øh, der kan den meget nemmere kæmpe mod vinden. Men det var, øh, det var en god tid, det var en god flyvetur. Øh, men jeg tog egentlig herud, fordi at jeg ville øh, prøve min nye gimbal Øhm, det vil sige, det nye kamera, eller ikke et nyt kamera, det er et gammelt Denver Action kamera, men skidt nu med det. Det er en, øh, en Valkera gimbal, øh, som jeg har købt. Og hernede har jeg en Valkera gimbal med det lille 3D-printede, den lille 3D-printede adapter på, øh, som jeg har vist. Og det bliver jo mega spændende at prøve at flyve med den her. Jeg har det her kamera passer ikke på gemmen, så det sidder fast med elastikker. Mm, det ser lidt low-tech ud, men øh, det sidder godt. Så øh, det er bare om at prøve. Glider det lige ind på plads her. Det er så lækkert. Og så skal jeg have fat i et af mine øh, hjemmeløjede batterier. Et af de her batterier med en, øh, faktisk et batteri, som jeg har kortsluttet ved en dum fejl. Sådan. For satan. <laughs> Pis. Så derfor er der tape på. Men det virker igen, efter jeg har repareret det. <laughs> Det var pinligt og betænkeligt, eller tankeløst, men sådan er det. Man laver fejl her i livet. Her skal jeg lige have det her batteri ind på plads. Jeg er meget spændt på det her. Det bliver simpelthen bare sjovt at se. Nye optagelser, stabiliserede videooptagelser jeg sætter stikket i nu. Og så læg mærke til, hvordan kameraet nivellerer, eller retter, hvordan gimbalen her, den nivellerer kameraet. Forhåbentlig. Strøm på. Sådan der. Så står kameraet simpelthen som det skal. Vandret, og det vil sige, at jeg kan nu dreje. I kan se, hvordan øh, dronen her, den kan ryste rundt, men kameraet sidder i vatter lækkert steady. Det bliver så altså spændende at se. Man kan justere det, både i øh, tilt og øh, ja, tilt på de to forskellige akser, eller hvad skal man sige, hvis det sidder skævt. Øh, det ser sgu meget godt ud. På med solskyggen. Og på med strømmen. Oh, en vigtig ting, jeg skal jo starte kameraet på forhånd. Det kan jeg jo ikke gøre. Det kan jeg jo ikke gøre på fjernbetjening. Det kan jeg selvfølgelig gøre på øh, per wifi. Men nu, her min første flyvetur, der tager jeg det altså lige uden. For jeg har øh, læst, at wifi fra kameraet og telefonen kunne forstyrre kommunikationen mellem øh, remoten her, eller controlleren, og dronen, og det kunne jeg ikke tænke mig at gøre øh, at opleve her, i hvert fald ikke på første flyvetur. Så jeg tager den lige helt manuelt. Starter videokameraet. Sådan der. Kameraet kører. Det bliver en optagelse i hæftig modlys. Og vi har kontakt. Kameraet kører. var en øh, kort flyvetur. Men det var også et af de dårlige batterier. Men den havde også væsentligt mere last på, end den øh, havde sidste gang. For nu havde den både gimbal og det tungere, det tungere kamera. Der gik ikke længe. Det var ikke en lang flyvetur. Men det var en flyvetur. Og det var med det nye det er ikke et nyt kamera, det er et gammelt kamera. Det er nyt i forhold til det originale. Og så var det jo med den nye gimbal i hvert fald. Men der er så meget vind i dag, så den skal virkelig, den skal virkelig slås. Jeg er nødt til at sætte den op i, i øh, mode 2, så den hurtige mode, eller hvad skal man sige, hvor den reagerer meget hæftigere, som ikke i virkeligheden ikke er kamera egnet. Nu sidder jeg med kasket på. Det er måske bedre, hvis jeg lader være. Ah, det er varmt, mand. Dejligt varmt. Nå, ud med det batteri. Jeg har lavet sådan et system at jeg sætter noget på batterierne, når der er strøm på. Noget på, strøm på. Så tager jeg klemmerne af, når de er, når de er brugt. Så ligger de her uden klemmer på. Næste hjemmeløjet batteri, det er for the record, det øh, er batteri nummer 5, det vil sige, det er en af de der fra den kinesiske. Det var det her, den anden også, det er dem, jeg har løjet på først. Jeg tænkte, de dårligste batterier, de bliver forsøgt kaniner. I med den sådan der, på en level overflade og strøm på Vent lidt. Jeg tjekker lige videokameraet. Jeg tænder for optagelsen. Kameraet kører. Yes sir. Og strøm på gimbal. Går det? Sådan der. Jeg elsker den der bevægelse den lige retter sig op, og så hænger den bare der, hvor den skal. Godt så. Klar til takeoff. den væltede igen. Den er svær at lande. Det var ikke nogen dårlig tur. Det var længere end det forrige batteri. Det var, øh, det var dejligt. Men man kan godt mærke, der er vind på. Den kan næsten ikke slås imod, øh, jeg ikke slås imod vinden. Den skal virkelig, man skal virkelig presse til og flyve hisigt. Jeg tror, man vil på videoen her, altså fra dronens kamera, der vil man helt sikkert kunne se rotor og det hele. For hvis den skulle flyve fremad, så vippede den virkelig meget for at komme fremad. Så jeg er sikker på, at man kan se rotor i billedet. Fordi gimbal jo nu stabiliserer kameraet. Ah, hvor er varmt, men det er dejligt. Endelig noget sommer. Og noget dejligt legetøj. Nu tror jeg, jeg vil forsøge mig med at lave øh, wifi på, øh, på kameraet, altså på det her actionkamera, der sidder her. Jeg tror, jeg vil tænde for wifi'en og prøve at se, om jeg kan sætte øh, telefonen op her. Det kan jeg selvfølgelig godt, men se, om jeg kan få billede på, uden at den forstyrrer øh, styringen af dronen. Så det skal jeg lige gøre. Ja, det var noget, jeg gerne ville, men det kan jeg ikke. For jeg har to batterier med power stik til øh, min gimbal, og jeg har brugt dem begge to. Så øh, det, bliver, det bliver ikke nu. Det bliver, når de her de er ladt op, eller jeg får øh, lavet nogle flere powerstik på de andre batterier. Det fungerer jo glimrende. Så nu vil jeg tage min gimbal af, og så vil jeg bare øh, træne lidt mere.